together. सीरियल जी जी माँ में उत्तरा देवी का अत्याचार फाल्गुनी के लिए बढ़ता ही जा रहा है फाल्गुनी एक तरफ जहाँ बच्ची बन गई है वहीं उत्तरा देवी उसको परेशान करने की तरह तरह के बहाने बनाती हुई नजर आ रही है अब आने वाले एपिसोड में क्या होगा चलिए जानते हैं मुझे बोल रही है कि मैं बहुत ही बुरी माँ हूँ इसलिए मैं नीचे सोऊंगी और ये फाल्गुनी तो देख नहीं सकती कि वो तो उस लिए हाँ बच्ची है और वो माँ को सबसे ज़्यादा प्यार करती है तो वो तो देख नहीं सकती कि मेरी माँ मेरी वजह से नीचे सो तो नहीं नहीं आप अच्छी माँ हो मैं ही बुरी बच्ची हूँ मैं ही नीचे सोऊंगी आप ऊपर सो सीन में ऐसा दिख रहा है कि वो एसी का टेम्परेचर भी बढ़ा देती है तो जरा उस सीन के बारे में बता दीजिए कि पहले मुझे हाँ। नीचे लाएंगी उसके बाद एसी फुल ऑन कर देंगी और चादर भी नहीं है मेरे पास तो मैं बहुत ठंड से कांप रही हूँ और फिर मैं बीमार पड़ जाती हूँ हाँ। और ये सुबह जब आती है तो ये ये देखती है कि एक और चीज़ उन्होंने की है साथ में सी का टेम्परेचर के साथ साथ और चादर नहीं देने के साथ साथ उन्होंने मुझ पर पानी, पानी डाल दिया है तो वो से उससे मैं और हाँ। ज़्यादा शिवर कर रही हूँ और मुझे बुखार हो गया तो ये आके हाँ। देखती है कि मुझे बुखार हो चुका है अब जब आपको बुखार हो गया है तो क्या घर का कोई सदस्य इसके खिलाफ आवाज उठाएगा उत्तरा देवी की क्लास लेगी पर वो सक्सेसफुल होती है नहीं होती है वो तो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा जी जी वेल नीति के बोलने से क्या उत्तरा देवी पर कोई असर पड़ता है या नहीं ये जानना दिलचस्प होगा बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया हुई कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेलाइकन जरूर प्रेस करें